Breathe out. Okay. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe out. <gasps> <gasps> Okay. Breathe in. Breathe out. Okay. Okay. Focus on my shoulder. Relax. Breathe in. Breathe out. Close, close, close, close, close. दोनों को एक साथ close open open open open open open open open open open again open open open open both of them open bring them close close close close close close close, close. breathe out. Okay, yeah. breathe in, breathe out. Trust. Breathing. in, breathe out. Hop. Breathe out. Breathe out. Okay. Now the sound will come from here. Breathe in, breathe out. Okay, turn that side. Breathe out. Okay. Done? Done, done. That's <laughs> okay. i This <laughs> side, this is tight. Because this whole desk pe piche niche hit karta. Okay. Yes. Breathing breathe out okay relax breathe in breathe out keep here lock breathe in breathe out okay Keep this hand breathe in breathe out okay okay. Put your hand in me. Just here. Come back, come back, come back, come back. Okay. Breathe hmm. in. Breathe out. Leg straight, ma'am, leg straight. Breathe out. Okay. Lock. Elbow touch. Elbow touch. Breathe in. Breathe out. One more time. Okay. After four days के बाद आपको है. breathe out, breathe out. Elbow touch elbow touch करिए बस एल्बो वहीं रखना है आपको ठीक है पैर वहीं रखना है आपको मैं आपको पीछे लूंगा आप पैर वहीं रखिए पैर वहीं रखिए पैर वहीं रखिए पैर वहीं रखिए okay How are you feeling? I'm feeling very better. Better? Better, better. This one is very nice. There's more work on this this area actually. This area. will work this area is more stiff. And how much do you think? How much sessions will I? It will body will decide now. Gradually will do. Will not do continuously. Gradually. नजरअंदाज किया सर उस समय सत्रह राशि के अपने अस्पताल में कहीं फर्क नहीं पड़ा जी जी जी कहाँ से आए हैं आप जिंदा विजय छत्तीसगढ़ बॉर्डर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जी एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है जी हाथ दोनों ऊपर लेके जाइए अपने जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर का स्पाइन ने नीचे से लेफ्ट साइड कर्व स्टार्ट कर दिया ये सारा का सारा प्रेशर दोनों तरफ जा रहा है यहां से पूरा वर्टिब्रा शिफ्ट हो गया है और ये काइफोटिक कर्व बढ़ गया है दर्द आपको है सर इस पूरी जगह में दर्द आता है हाँ वो हड्डी की अगर सबसे ज्यादा सांस लेने में कोई तकलीफ होती है सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं, नहीं। ठीक है सबसे पहले हम आपका असेसमेंट करेंगे इस पे और उसके बाद आपको अलाइन करेंगे अच्छा, छोड़ दीजिए शरीर को गर्दन को दाईं तरफ घुमाइए दाईं तरफ हाँ दाईं तरफ गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए लेफ्ट साइड सर्वाइकल सिंड्रोम देख पा रहे हैं पैर छोटा बड़ा हो रहा है हाँ। थोड़ी सी पोषण की भी कमी रही है खाने पीने की वो आपने ध्यान नहीं रखा उसके वजह से भी रीढ़ की हड्डी कमजोर होके ये पूरी शिफ्ट हो गई हम देख पा रहे हैं this is L four L five L five S one lumbosacral fusion के ऊपर इनको कंप्रेशन आ रहा है पैर में दर्द जाता है इसमें बाइक में तो वो हल्का ही रहता है सर यह भी रुक जाता है इस जगह जाके काफी बढ़ जाता है जी वह उतर ही जाता है सर यहाँ सबसे यहाँ सबसे यहाँ से इतने ऊपर तक का इतने हाँ ये भी खींच लेता है ऊपर से ये खींच लेता है जी जी बिल्कुल वही है सर हाँ वही है ये दर्द है थोड़ा हाँ, तो यदि कम नहीं किया होने से तो इसके वजह से थोड़ा छीने दे रहा है जी तो गर्दन को एकदम घुमा लीजिए हाँ, सा टूटा सा बस पूरा लंबा सांस छोड़िए हाँ पूरा लंबा सांस लीजिए धीरे धीरे गहरा और लंबा सांस लेना है फिर सांस को वापस धीरे धीरे लाना है धीरे लंबा सांस लीजिए छोड़िए ढीला छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए पूरा लंबा सांस अंदर खींचिए अब धीरे धीरे लाइए हाँ ऐसा धीरे धीरे लाइए छोड़िए शरीर को ढीला रखिए सांस लीजिए छोड़िए पानी आस्ते की ना बढ़ा दीजिए जी छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल बॉडी को हल्का ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल आराम से ढीला छोड़िए शरीर टाइट नहीं करना ठीक है सांस लीजिए छोड़िए पूरा लंबा सांस छोड़िए लेटिए सांस लीजिए सांस लीजिए छोड़िए हाँ, सर वही दर्द सर पानी कम पीते हैं आप जी पानी थोड़ा पीना बढ़ाइए जी मांसपेशियों में बहुत आपके सूखापन है जी छोड़िए शरीर को जी ठंडा उंडा सांस लीजिए छोड़िए हल्का टूटा पूरा शरीर तो थोड़ा सा हल्का लग रहा है ये तो ऐसा ही हो रहा था सर बिल्कुल यहाँ से लेके ये कुछ खींच रहा है अभी ढीला लगेगा आपको नीचे मेरे हाथ के ऊपर लेके आइए आपके दोनों हाथ मेरे हाथ के ऊपर हाँ कस लीजिए कोहनी को आगे कसिए ऊपर देखिए ऊपर देखिए ढीला छोड़ दीजिए शरीर को बिल्कुल कोहनी नीचे लाइए कोहनी को नीचे थोड़ा नीचे बस शरीर ढीला छोड़िए ऊपर देखिए सांस लीजिए छोड़िए शरीर ढीला हम छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आया हूँ ये दर्द के कारण तो कल जो है बहुत सारे दर्द रहे आज साहब ने मेरे को इलाज किया है और हल्का हो गया अभी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है हमारी यहाँ को कैसे पता लगा यूट्यूब से पता चला है हमने सर का वीडियो देखे थे और अ, मालूम पड़ा कि नहीं अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ इसके हमने कांटेक्ट किए उसके बाद फिर सर बोले कि आ जाओ हमने कल आ गए पहले से ठीक है अभी?